सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से बैठती है नींदे और नींदों में सपने कभी तो किनारे पे उधर मेरे सपनों से आजा जमी पे और